Pasugi kang tansah kaesti Bagyo mulya kang tansah sinepi Mugi lumuntur ingsun wonten Panyondroni pengetan ambal warso suro pariwur enggak kewala kinawitan neroncane ada joro negeri larung sesaji Kulo pribadi tansah nyuwun wawa ing pangestu dumateng sang yoworo tamu kagung semono putri dilampai adi coro ing air kalenggah puniko ikan tuh ritme saking gusti ingkang akar yang lengkap Saji Desa Tambak Rejo Kecamatan Wonotirto Ganti Mojo Puji Mayar Sari Gusti delok adine adicara ing wasana warga agung tambak rejo tansah kinaringan rahayu Suki kang tansah kaesti. Tur bakyo kang dilambah lon lonan panjenipun pegawan sanggar Kemudian sasono pengiyakan Prabila kula minangka juru pramana dicara nggih sisune panang loro. Apa bisa yang kedua matur? Kesaja kirang ing dasas kura kirang ancak wing ing wicara kirang lancip ing panggaito. Kulu kaisi samudro panang sambil. Yang tahu tentang jenderal hibur menikah lagi, daya saking gusti enggak akan jaga. Nanging yang toko oh, miko kosok wang selingkuh Miko Unggul cublu unggui kauru kawulo Diberi jalan ya Sekali lagi untuk para pengunjung Mohon terjas saya di foto anu Pak. Ora <laughs> terjas foto.